Их надо очень осторожно делать. Угу. Потому что мы как один раз я себе делала рану угу. с теми глазами. А этот совсем... Если полез, то уже все. Берег все надо обламывать. Угу. А ты сейчас что делаешь? Я сейчас делаю салат. А салат какой? С помидорами, с огурцами. Угу. И салат это очень легко а, Ну, некоторые дети очень неаккуратно обращаются к носу. Маленькие, не очень а не обращаются аккуратно. Они за... думают, что это игрушка. А, а это не игрушка. А что это? Это опасный нос. Угу. А дети это не понимают. Это уже не дети? Это маленькие, маленькие, малюсенькие, малюсенькие малыши вообще не понимает, как я раньше был такой малышкой, ничего не понимал. А сейчас я почему а малышки еще потихоньку вырастают и вырастают. Угу. Я еще такой малышкой была сто лет. Мама меня родила. Только ты меня водила, в июле. А ты для кого салат делаешь? Для вас. А вот это я отрежу зеленый. А что там? Ну, там от помидоры. А почему это не нужно? Потому что это зеленое вообще. Угу. А это я на завтра оставлю. А это я подсолнечное масло. Где у нас здесь подсолнечное масло? Вот это какое масло? Подсолнечное. Вот ну, это другое. Вот это. А вот эти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте мой рецепт. Очень вкусный салат у меня получился. Ставьте лайки, как там мультики ТВ.